අයිබෝන් ඔබ සියලු දෙනාට අපි අද සූදානම් වන්නේ මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ මූලාරම්භය ගැන කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය යනු කොමක්ද කියලා සඳහන් කරන්න. ඉතින් මානව සම්පත් කළමනාකරණය ගැන සාකච්ඡා කරනකොට <clears throat> මානව සම්පත කියන එක ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මානව සම්පත කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි අද මම මූලික වශයෙන් ඔබට හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මානව සම්පතක් කියලා කියන්නේ සජීවි සම්පතක්. මානව සම්පත එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ මූල්‍ය සම්පත් සහ භෞතික සම්පත් ආයතනවල මේ මානව සම්පත සුවිශේෂී වන්නේ මානව සම්පත තුළ තියෙන ගුණාංග වෙනත් සම්පත් වල නැති හින්දා. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් මානව සම්පත තුළ තියෙනවා දැනුම කුසලතා ආකල්ප කියලා කියන මේ වටිනාම කුසලතා තුනක්. දැනුම කුසලතා ආකල්ප කියන දේවල්. අනික කිසිම රිසෝස් එක මේවා අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේම මානව සම්පත කියලා කියන්නේ එකම සජීවී සම්පත. භෞතික සම්පත් සහ මූල්‍ය සම්පත් වල සජීවී භාවයක් නැහැ. ඒ වගේම ආයතනයක ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් ඉස්සරහට අරන් යන්න පුළුවන් ආයතනයක තියෙන හොඳ නරක තීරුම් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මානව සම්පතට. ඉතින් භෞතික සම්පත් සහ මූල්‍ය සම්පත් කියන මේ සම්පත් වර්ග දෙකම පාවිච්චි කරලා ආයතනයක් සාර්ථකත්වයේ කරා ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මානව සම්පතට. ඒකයි මෙතන විශේෂ වන්නේ මානව සම්පත ආයතනයක ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මානව සම්පත කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා uh, one and only resource that can determine the success or failure in the organization. ඒ කියන්නේ ආයතනයක සාර්ථක බව හෝ අසාර්ථක බව තීරණය කරන්න පුළුවන් එකම සාධකය one and only factor මානව සම්පත. මොකද මානව සම්පත සජීවී මානව සම්පත තුළ දැනුම කුසලතා ආකල්ප කියන වෙනත් සම්පත්වල නැති uh, ලක්ෂණ පිළිබඳව තියෙනවා. ඒ වගේම උන්ට තීරණ ගන්න පුළුවන්, හිතන්න පුළුවන්, හොඳනක පෙන්නල දෙන්න පුළුවන් වගේම ඩිවලප් කරන්න පුළුවන් ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් මේවා පිස්සරට කතාරන්න බලාපොරොත්තුෙන ති මේක තමා මානු සම්පත සුවිශේෂි වෙන්නට බලපාන සාධකය